ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮು ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೂಮು ಏನು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಮೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೇನೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಲಿಗುರಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಟೆಲು ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಸನಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಶೇರಿಂಗ್ ಅದು ಬಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಮೂರು ಬೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಶೇರ್ಪಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಗುರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ರೂಮು ಏನಿದೆ ಮೂರು ಬೆಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಲಿಗುರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೇಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೇಟ್ ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ಲು ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ರು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ forty seven degree forty six forty seven degree ನನಗೆ ಇದು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಟೀ ನಾನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಸೊ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೂಪ್ ಇದೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈವ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಂತೂ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಹೋಟೆಲು ಹೋಟೆಲ್ ಶೇರ್ಪಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಗುರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ನೋಡೋಣ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಮೈಕೈ ನೋಡಿತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಜಿಸ್ನು ಜಿಸ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸಕಾಲಾಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಕದಾಗದ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಇದು ಟೊಮೊಟೊ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ದಾಲ್ ಇದೆ ಇದು ದಾಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಪರೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನಿಯನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪರೋಟ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಪರೋಟ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪರೋಟ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ದಾಲು ಬಿಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ <laughs> ಬಾಯಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಊರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ I know you told your friend